Кенелер теген тахарыр таңастарын атында тухалақ тігейлерін баянны жайығы сылжатшылар үддіктік сыналылар, бәйбәйлеріттен істіген сақастахан ұлалылар. Или сылағы ден, сүрек бағытынан түмсен, үлелер, иелер, әбәйлер қамсағынра біліңі кемге қорсын бұхегетіңді. Кенелер сәттен артығын чаттан тақсы сылас таңығы теген тахардылар. Анал иделәк истеннеңді болбаталар, көмөліхір бағалар жоғыз үлелетеллер. Әр қоғын, оқтауқтан оқтыма, салақтан самныма, сахан сире эренер, сахаң сире кетехер. Иелер бәлер ити күрдік алғыстақ тыллара қаз бидді тігейлерін кетер туханнар байяска билен тұрар күйі әбәр. Бүгін бігігі или сылаһа дем волонтердар сыйыхтара билигин қайдақ үлелерин кенелерге кем қайдақ көмөлөһөрүн тух өйбіл бар булуқтағын тухунан кепсетекпит. Э, итенне э, бу кенелер оңырын тахарыр көмелері беге э, баястыр бұтығар, бір дөйлақтыр бұтығар қайдақ тиері, онына қайдақ күйі оғай әбәрі. Бүгінгі бері бітін беге сүрек бағытынан көмеден аттаты бұт. Оның күнді көрәтшілер бет әйге ме қаз биддегіт бүгінгі береге кыттыған беге сүрек бағытының гәлдер әбелер бітігер, елер бітігер үті өтілер гетін, етенне ұйытылар гетін, әтилер гетін, ханалар гетін қаянда бүрлестәрі. Ағыз тоғы 314-219 сүрбекке 612-ден бейге бассап бұт нөмірі. Етені студияға нөмір біт түрден 2 отутағыз 917-те әрен келің ағыз эфирге үлебетін сағылы біт. Сүрек бағытынан баястарға көмі. Жау онда бейге Эйяға себелер бітін елер бітін бағасты студия керен дұры күтірін үреген олыс сүрақ бағатынан үлелер қорсын жомыз болалық. Бұғырдық байыз э, Биһиги бир дыгылаахпыт э, сахатын сиреттен тутан барар нәһәүтчүгүн э, бүгүн биһиги агаламмыт эхиха эхигер тох бар болун сөбүн көрдөрөхпүт онотон бу мәһәүтчүгү илдже барар жоммут билен туруттун улус надиялар итиенне кинлерге бу улус улахан күйіс оқ әбір. Білесіндер біт, бігі өлжеттір бытын бүйінгі бері біт маны өлжеттір ирини горовна Сальвина бу или волонтердер тигер сыхтарын әйтші, гражданский э, келбен біле қағайына. Александр Василевна Мосова Саха Республикатын тыятын кахайстватын тұйгуна. Э, Айтелина Габрилевна Рожина үлі бәтеріне. Э, Галина Георгиевна Василева үлі бәтеріне. Тамара Романовна Данилова Саха Республикатын дорубия хрыста жабастан туран төкеһәндән баргытыгар. Э, Бүгін эге сыйхатыгар э, тиген мен эме көрән хүддәгән сөктүм. Кырдык киһере хаддәр маны жоқ бейде хана тикерәр, киһе күсте ханалах, жүрек багата дигән тугу-тугу кай батагай. Ди киһи көрөн байтын не онан бастан туран эһе хамактал, онна білген мен бер дилә Москвалын Семенов баран оттон материал сюжет устулла, эге гүләр хамаскын туран, оны бастан көрәшләп дә күндерәп Жукускай корад Дзержинскай улусатын сәтті 16 нөмірдәқ жетігер күністері түйінлері тоқтыбыла соқ күсті үлі күсті оргуяр. Бұ манна амарақ сүрәқтәқ өте саналақ Джомбуд Сергебит Мустан олроннор или сылаға денаттақ сығы үлілетелдер. Бұ серттен анал байынай жайыға сылжар олаттар бұтығар анаан арас әгелге таңағы сабы малы салы тиген ұталлар. Күн бүгін сыққа сүрбеттен тақса кеһи үлелі ұлырыр. Үксе иелер онна әйіға Бары керейте бәйлері баға түнен елден керемедерге кәлен үлелілер. Көмі Баястарга таңыз слопа атчылы рута сүрін сұрук сық үләхеттері кәмей нұрға улахан болғымтын ураллар. Сұрық баястар месетігер кәлін кәмейдерін береллер, оны туық надатын чопчу әтеллері бит. Олаттар осынан кәмпілегі үксілері, олық үксілері, бардың кәмпілегі полностью мәхәчігі құмыттарын ұлалылар. Олгузан бір антон етіндік туық бар болачы, құлы бір мен бартым бейім, хаңы білен келдім, мен негін амын таңаспын бартым ұлбыты, мұны меха маннықты берін, маннықты тегін деннер, хакас берілдер. Оны мен маннықыламын құлы бір бартын бұхыр ебін туық демі. Бұл құлы бір туық панама костюм нада бет, бұл оғы нада бет, тентінік. случай Таңағы тигерге анығы кемне толыры петтир оборудованияны туғаналлар. Тигер масыны улаханың арын желереттен ағалбыттар. Оның таханан улахан кымталақ саңама сыналар, әмие баллар, холбура масынаны бүгін тұрдылар. Бұсабы саңа масынкалар. Масынкалар наға чөйдер. Бу бастығы бу министріне олар армасына бұн бары бұ сыққа үлелән аспыт, онына үлелі сылдер жонына бары бей сөбәнен кыттығамы тұл бұ бұсақ. Өсі бұ масығынан тағынан бейеқа аверлоктур манны промыссионный масына бар. Наха чүгей. Онтон боллағана бұ әйге индігітер тұрар иккіс масынаны туақ. Тұғынча 964 сыллаққа осколаны бүтербіт, саха, сирин, үрдінен выпускниктер мустубуттарын ол олар коллективтара бияха бәғаха қалан берділер. Оны бүгін ұстануып қалаттылар. Элиза лағынан тегелден тапсыртыңыздар эссүрәқтінің ұлыбыттары тута қараққа көстер. Материалдағыны үлді қачытывалағын тұспы болғым тоғалабыт. Аңардыз байынай таңығынан әрем ұғырданбаққа туғалақ малысалы әмең орыллар. Ұлыбыра бұ әр құғынден аттақ нұбор болар. Бұл манна бұланы 17-тін аймені ванярды малсал керер. Бірін сайын кемге арида чәпчәті бет. Ол күрдік бияха бұл Э, тактический рубашка киерер, бұманы кәләпі кирер, күн туттан қарыстыр, э, футболка, э, бакка киерер, онна бұманы чепчики куллуку, чарас, наскылар баллар, онна бу тух, влажная салфетка, зубной паста, повязка, бу дулан автомат, хозяйственное мыло, мәлях мыло, шотка кирер, онна бұманы хайыңы көстюм, әме чарас, Сыйық үліхеттері үлі сұлбеті үшігейін оны келіктейіп әйіға сығының чорботон белетейлер. Оттыманна тоқ ұслой бүт үшігей, тоқ ағыр бұтығар правительство ағата көмілі әр, әбетті бет, оны кейхе асасы да олырар, кейхе асасы да үлі бітігер тағалылар, правительство бербеті масына да бар. Үтіғы үтіет ардығыр дейбітті бұлгүтчу субы манна кәлән үләләнірі болбаққа бір дойдылақтар бұтсық үлетігер қамнағығар улықан көмені оңыроллар. Олонна материалы ылы қарчынан өйебіл таңағы жиеға олырын теги кереллер. Қаз бейді көмен орбук кеге әбетер атын солын бартын испехеке тегенігер үгістәқтір. Донбасс қолыбыра э, сотырытады бейға сүз бейін тұғыншыны э, көміліспіте? через э, э, интернет сакаханан бие таңас этеллыбыт эһе залга көрдүгүт уже өле хагаланна э, бәгаһа күнтөн уже бу костюм эте таңас кәлбитеттен бу 9 штука түрдүн нагас биһенерсмер Э, костюм қыбы он штугы түрданаға размер Оны бүгін күнге, бүгін он ағас шығыла, бүгін э, Ирина Горовна тактический ырбақыны отут штуганы ете бәлімнәді, уже залда келлерді. Кейі жоғыстығы мөте ынара сылдар олаттар бұдығар улахан абырал болара сарбаға суық. Онтон бұсы құлетін жоғыс дейір сатаммат. маннык есірақтан тақсыр көмө тәрәхен қолыбыр болар. Онна үтіе жылаттан туура турар ончу сатаммат. Итинне көрбіппі күрді күрджік қас бидді ә, көмілігін бағалақ кейі бәйетін истенір масынатын бейірері болбаққа бәл үккені үхі күтті ағалан тұр ә, бұ күске үлелей олар олар маны кейі көрін ә, сөғен оны оныттон бүгін бейгі бұ үлі сылағы ден волонтерске қамсағын туғынан өсі сейілі кәпсет еқпіт. Тута ария баттыққа, онына көрәчілі бітігер күрдіріққа сөт тоқ-тоқ барын денді. Кыртык ирни горны кепси олар мана Бұл лана панамалақ э, бұт. Бұл мана таңысыра қалды бұт, малы салы қалдырды э, бұт. Бұл мандық панаманы күн отытта қарыстырген төкөсті біте. Ман хүдден ола түрсі білдір. Э, Оны бұл мандық тактическай. Бұл тактическай башқаны бұл лана қас білді оға бар кірберін ебіт. Кәлбет оға, бары қаянда лан Эп, онна бұл ты бычка как мячик потер, ты курдыха мячик покара курдык болам баран, худахал бах мал сал киреритен жондар бар шоголлар. Бу Бұл бу булларна тух. Эми бу Панаманы курдырык кара, бұл Панама омас курдыха хадер құтығы курдык ти, магагынтан атлас бу курдык. Бу буллаганы мен бәм, иле харакпыны бүгүн көрүмө сөктүмө. бұл туга хатарыта. Билетух ти буна игилле хатара. Бартын бәйләре тох тейстеннең үрәгә хохҗан, манны калан деген кибеләр онна көрбу. Катан Аллара бу тугун таттаган бет. А, буны билем холора сайын булла жында. Сайын аны ласт хас ласт бу филисове бул эте. көрсет кете. Деп, анын тике бүтер бұлдан әті қолабыратуы бұлдақтары де. Ол болар Тугу бирин доңорабыт көстүм, э, кыстанна, э, онна бұл курткалах. Онна буланы өсө плащ палатка жин оңорабыт. Э, оны бедер табалдар, каятын олдар. Оны бүкен некемге тоғары плащ палаткалу ханды э, хакаста баттар, норманды костюм көддіктер. Бұл костюм удобный, уже индивидуальный был э, э, дайди. Ол дөйдіген хандықтағы дөйді Ана тұран бұл мандық продуманный ардақ алан Ана тұран бұл футболкала бұт, футболка ме қаз бірде оға қаянда Футболка бұт бұмандық болыр. Барыстой футболка, ол гынан баран олақ неп қадимы хайын келді. Хайындағаны тыындаған. Материалым болана. үше алды олар Или сылағы ден волонтердар қамсағынларын терейен, иелербет, бет, бихиги, барнал баяны жегі сылжар бірді дулақтыр бұтығар, байыстыр бұтығар, олаттыр бұтығар, хүдде құлақан көміні оңыры. Сылжаллар бу көмілері әме қорсын бұғыға тәңнәқ. Бәйлерін сүректерін бағаларынан, истенер мастаналарын жәлеріттен бейлері болбаққа үткіні хо ағалан туран тоқтағаны анал истеннен идеде да соқ болалар, бейлерин атын атын иделәхты боллалар, кинеләр бу төмсән үддәх вахан үләнең ороллар. бүгін ол туһынан бүген бихи. Кепсәтебит, онна анан менен бу мәһәҗүктәргә бар таңастарын көрдүребит. Билеген кырытык чопчу тохтохка дей, анан бағалыста Галина Георгиевна ити илигер тутануларогон бу билен туры силбиктак дойду буллага ди. Ардактагы болу, онан ондан Аллах Бұл Бу илибер булланы кылышы, костюм бар жоғыспа бі ардақ бұллағына ұлан Бұл тоқта капшонна. Бұл аны капшондан кетелер, бұйларын бағынан Оны резинкалар. Вот, удобный бай Алдрат темерихинеле. Алдрат темерихинеле. Бу нарады дүгө клешим бар бартын алдыраларын, оны бұ тохы курканы бу резинка ланка. Клеш килбекинде. Тем бәйлер он оғылар удобный, удобный Э, подкладочный филистинер, э, дух атынан бет официальный аты. Ол гынан баран был кыгны быгы хединлик таңанан беге үйәт түдән кыгын тымлы буллач. Үйәт түдер эти бит. Билеген э, баккатын эре бере бит, үйәт түн өттөн токтотту бут бакка. Аны кыгынды бут ти тохта батак кеде. Аны туран буллана эти филистинен ол филигинен эми этинник кулдук коңоробут. Эти кулдук эми сигиддере материалынан барар. Хэп, он э, отон костюмнах бит өссө. Э, хлопчата бумажный. Ол костюм өтүн булана биге образиген булана армейский тухтан бу Александра Васильевна ула эми вот э, тахсирге кирен тахсибик дии. Ол кини таңахына қалан биеға бумандык таңахадык кетебитчен. Ол онан образисон ұстамыт бұ тигәйтчебіт. Көнгөттігер бұлдана Бұл мандық куркалар бейінері утепленный болалыр әді. Барты батиннақ, қалың. Білген бұлдан э, капушоннақ онына болар. Әті білген бұлдан капушонның тоқтатты бұт, сайынғы бар ян болан. Онына бетропка құлдық болды. Әт, э, олаттыр мен үндәне білімдер. Александр Василевна, оның ерінің орны хебияға тоғылыр көт баран келелер, деді кетті. Э, Онытын бұл маңнық осының көмені келелер тоқтен етелер. Баяс лохан олы мені байынны біраз бүгітінен баран кәббіте. үйті мұрсыстар олыңы өк ұлын тұтар. Деке сөйден сайын кәлбіде. Ол кәлен баран оттан таңасап қасиелер үшіге дейір. Ол ғынан баран бұ қасибі таңасыры таңас өр бат дейір. Ол ең бұ саамы жарықтанар жарықтан жарықтан мен бұ әйгі беріттен еген онна батсаптым бит битим, онна сразу кепсәйтәм демен бардым демен. Битим күрдәм барам барбытым. Онна онны кенес тәтәп бітір, соңна мама меға тух. Та кетән кәт бүт таңыстарым барлар. Эй ұлағаты мәрейін, абырызығын еңін ingen біті. Оны пока ұлғанды кире үлікпін күнен баран күдҗек агалар эре бик өрөк бит бітім. Оны те ыстаныгар курткатыр фүлесі филисебайгар еңін ди. Хәләпәтегет тия албыта правда таңаһы идирбир қоджүрүп бүтете. Олда боллар үсүбеддик быйха қолобур бола сөйдер ол таңастар барда. Итинне дагатан эттек менен тон бәе бе огота барара саха серин огото үтсәтә кем болдың кем до огото барара барыта ырахан уны бехет төһөк үспүк кайрынан ити хебилин этен арбыт кити күлүш сымасынан агаларлар диен ирини өгөрөмдө тус бейте бие агалан олор мен иккен агалан олорбун о кудду кили үстү масынан агалан ая сонтон били тебинен онтон кыгыран билиун узе достойный истинен тахара онно таңа сүйге уха барды көнер сүйе кайстула масынаға Масната фоққайын тіппәп болан де. Оны оғылар ете аяс қайгылар, оны бұл самай надала елынан э, жарықтана хижағып кен етелер де бар чоққай. Ирина Горовна, ән бұл біле құмур білдірілетін күтті балаған ең үрбе бәс күніттен маңдық деген сағалап деп өткенде. Деген бұл батақ, әміңді штаб тіріп бітті. Бәйбік күш бітінен кем Бугаев Николай Дмитриевич бар еді, салаятчы бұттан өтуіқ э, бұлда деген общественный палата салаятчы да. Э, көмілік Ольга Янатты бұтыттын Ольга Григорьева. Мен оны күтті мама солдат э, Мария Емельянова. Түрді болан бұтыттын хағалабып бұт. Э, Олғынан баран болана тұн бары тұс-тұс білелі қамнаста жондар боланыр қайда қара мен арыйды олылақ кейі боламын. Мен <coughs> отте десятканы тұқтабыдым, десятка янатты бұт, бейгі аржын кетсі десет. Оны ол десяткаға тұн қаламы жонын ғырар бұтын күтті жонын түрген үлгердік. Бүйген жамбы сүрдәк сымағылақ, күштәк сымағылақ нұрыппыт. Үңірі э, үлбебе әсігілата қарынғы тұржы хиталтыс жила кейі болын екет біті. Е, э, бұл бата қадым жан нұрот бәрі татты бар. Ол ғынан э, баран хем бір әпетес бәмшік тәғімде. Ол күнді күлелән керен бар бұт бұт, онына бұт бұт күхім болары тұрар. Таңыстыра саптыра мәлтоға білдір, бір кроссовкана, антирастан ғанын баран хендір. Оны маңнай күннерге бұлларына тей бахарға кирбит тұқтары, э, спальниктары, лежактары, плащ, плащтары, оны күттіл <coughs> сидушкалары бұт батығыннара. Оны бартын кем Николай Дмитриевич э, Бугаев бири бунне хим бир бала эте бири олонниттан жарктан хаҗып булган. Оны үшәйдик бидере бит. Хайдак барарын келерін, иңгеннән бұланы. Оғылар бут әтергілі бара үһүлбе уже үһүс иккес чыглатна бі кытта то Онтан же э, таңасак келіте мөлтөк күрдік, э, маңны күннерге қадар смуты күрдік хадар смута курдук эте. Хеп, индекенде билдибет, бәягатты бирагат, тегеноту кестел ұлғық. Онтан же бу ибитегиттен сагалан же правительство күстәхтү бақ Хүддәхәл бакыма барыбыта. Э. Көн үстәдә же хүддәхәл бакыма барда олар бу тете горка же хүддәш хайын костюмнары, отта баргырларга тибип булыктах. Hep o gınan baran bu hem bir tok bahti bitir Hep e, hem bir e, kömenada kurutun oğlar bütün hacıların tokar kurutun kömenada gelmin öytan hanattan. E, te amın alt ki bile Dimitri Şepide. Он күдән кер бүтән бир дәгәне аптешкә бүтән хана дөгөр Яңа халапагын алган барам Онтон же биһиги өй буламмын норокка тосаха сатабата суох норокка ыңрыта харбыт. Эп иненен булларна ким кайда хатырынан кайдакта булдырынан. Бу саңа жылгылы 5-нче күрдүк кереңе. Аптечке кирде араны бұғылақты халақ, Жүннак бұдалақты булдыр. Оттан ин кенники хин тохтатып. оның сүннен булан берген уже жөндөр кайдак дигери Аттылар. Аны тұран бұл аны хебары атын әделәк жұмытты. Холовыры кемері таттаттан, кемері сунтарттан, юрбаттан, томпоттан, бұл бияқанскайттан тие әге келен бұл бүгін анардас бе студия бұтератын атын ұстан дұрғыт. Холовыры тамарыр маңына ән бәйін дұрубе қырысталын егетіріләвік кейген, бұл маңына ән қайдақ кәлбік кені. Кемеметің бұты дүй бетер бәйін үріған бағды кәлбік. Бастан, Ирина Егоровна Егоровналақ штаб тәрі біттерер Оказывается, мен келіні өйдейін Ирина Егоровна видео ұппыты аптешкі оңыр Оны көрім барамын мен оқ бәйім жату көрі ғыны ғыбінде мен бәйім жевір оларымын тек бетім. Бастан же? Баста. Деген мен бұланы ол штабқа 60 күн ежен деген ежен бер бетім. Өте хаңа жылын негереді. Онтан хаңа жыл кәнеттен Қайдағар хатан, әме олары оқырдық болан, Ол үні үйге э, Ирина Егоровнала хатиян келбидим. Дагыда фананны тейбип бербере көтө көрсүп. Оны күндүгүнө жерет алып. Оны хантан билиңе дылы жабын. Антай телме көрүнө кайда келди. А э, э, мен мет аптек аптечка отугутта. Хагалабып бебастаны ме ол Ирина Егоровна ыңрытын ылым көрбүтүн бастап кол бастап. онтону э, ол тугум сурогум аспытын ганна калам менде истене кирбитим ная фаңатыгар октябрь ол кирам билен онто <laughs> күнай Биге эбелер бит, елер бит, үтү ханалақтыра, олох мандык тулалы регелер тута билер. Бу мин студия бит ихигер. Үдә хлас истин ии, мәлхәдәре иели, эбели истин бай ии. Оны о хагына хамсатых пун багыр бакка хаддагыра. Херене херене хәрене курдык пун. Онон кирджик бу эбелер бит үтүе, улахан хорсун җылларын ки сөгә мақтай кепсир, оны кен тутта эре җоңгәргә хаддытын багыр. Онон күндә күрәчләр бит эһеге манны күтүө жалага кытты харгытыгар ыңырабыт кытты хамбагалаактар ме бүйүңү бирекениттен билистаккатина бу манны эби өссө күз көмө боллаккатына жыкыт жыкүддэ кулахан мактал болу эте бириги хагас эфиргүлелибит төдөники тутагыс тогон сетте онна билигин же эмие кепсетиүтен салгыбыт галина георгиевна кайдах келбиккен эме бияка кыртык сырда тырбаалыста кайдах э, келбиккен баллана нюбаттан октябрьга кәдді моғолор бар. бұны мәні қор дейді бәппен тоқты группам хуа, онтан жаян бәрі ға нүрбі қорытын группата дейінгі келдер біттірі. Оны жа туаққа февральға олу дүниеге білі ватсабынан туаға білдеріне ақтым. надалар ендемін. едім. отан кеден баранаттан истене кел дровларын истене келдинде оны разылан масына алыттылар. Олар олар да истен ыстан бербеттер. Оны оны көмдүгүн ялы истен айтча. Алох тота элбак кихи ортотуар кире түстөгөн үчүн. Оннан биле хатан истедере жоннор келелер. Олар хатан истебек кини манна үйретер биһэ бириэмэ хуох. Олора булана бихибэ бите мистинен битер хохпытын Қас де хакас олар хакас да. хатан хатабат болған кини илиятак болом кимлен сапуди. Идден агалын Ол сенен сахажактыра хүрдах Келелдер оны хатан иштемеппи би э, түкөннөрү үстүрөчкендик якпын сүөп кидер, ча олар жибит. Көнөсиги. Көнөсиги жир. Хеп оларды бұд, Оны олар олдар дағаны да күрджік мұнақ жер көрдіктір, оны бияға байталина Гаврилиевна Ружына ген күрді өші мастырдақ бұд. Кенне бұлланы, э, конечно, үйрау ғуқ. әпті істенім үйрау ғуқ. Ол ғынан бұран бәйті айылғаттан айдырылақ кей бұллай, мешіға кейді бұйыдған. Иненен бұлланы кене Хәп, онтон олық каян тикпеппи, масына олық чуга хабаппын жир жөңөттөн бийге. Гырыккан онды күдө тугуда улахан нүкеме бух. Хәп, э, оланныктар бәйләре көрәм барандар. Хул кебис мен каян тиге хукпын ген бәйләре касын. Ото холуре э, хайқа ти білген сөбәтче киһи бар дейді Ти ите жон э, хим бир күнәй балыр да битер біле опыска кемегер ең кимле хәчләр ме балыр. Холуре. Ти он че он тантакка киһите постоянныйдыр кәтәт. Онтон доктора буллана биле э, этергелы бир дите митманды керен барар жоннор. Опсенен бихи кыргыттар бит бихи хакирдилер даны э, барбаттар. Үксүдере хеп кулыбра оттон э, аратандер бири акция күрдік эмес баға бага бек паки киенгелер ол онтан бір кемер калдыр. Хеп. Онда буллана туох бэби туспожы мини коллектив болду бут. Әһәп он тука мен кыргыттар бер этебин атта кыжыктан андык биге историяны урачып. Оголор Анан тәһә кыйыр бутнан итак болуқтақ жет. Оны дебістер өлелер. Бүгін баран көрдіме. Эти манекенге де тұрар таңастыры, оны э, осыны техетарды таңастыры көрдіққа күджік қачыстыбата, олақ тұта қараққа бұрағылар. Дей біле, елінден э, бұл кехитік бете тұта белдер, қолы бұра ол кітайрында күттан барын ду әбетер, құты байттан ол біле, қайдық дегілі біте ду э, бол батақ. Бұт, ете қалор таңыстыры тұтан көрек қарайты қолы футболка дегенде, сегін көрөтшілі бітер өсі көрдірекқа, кехе манна көрен қолы бұра тұта билер оловро бу манна төрдүс камера көрдүрүк кара бұл манаттан хас бидди киһиолох сылаһын берін туран кырдык тут оңор бұллағы жонун хачыстыны бир бир килибит тептин э, контрол Контрол манан мычыстыбы мантың көннөр мана манан строчка тектере строчкалар Таңаптан диктер әбет көні болар күні. Киресіне киресіне да, біттейді. де киресіне де кирелер Ой, мен бәрін әреді. Манның енді әбізәділ бар көрі бар дейді Тегелер окурдук. Аха. Бу Бұл манна манна болла бу били сыстар болла же, шаброннара аттар оны туллан кабатын же бу манна ыгага тектерим кастаны кос Оны били манна тыгыннактарна манта бұл он бу мантан арас арас жана тойда экономия бартыгара кырада халлар баппут он бу көстбесиригер мандык бирастыгынактара жени тугуттык килдереби аха хеп ариятның ата шуе футболка анны боллаган мандыктардан көрөбүн олактар дылды уакта бысты уакта быһыннаган хаңаптан дектері бүттүккәнә. Олен бар барды, кәтен кәтән істақты бұштан буштан халбаккана мана бар тун бери беркәлли. Сиеби сиеге Қайда Кайда ганы сыйх инде кыматы булуя, э, фабрика. Сиега ме бу мандык бу э, липучкалах ман тохтугун эме бу дупет эрегулировкалып тәһәк еңене. Ман илетин кеңенен кораман. Хайырыгар буттук бардым тоқты хатып оны билеген уже уруп көттө ләләтилердим уже бардым биләлле бардым уже кебейлер контролды хушуйдик тигер булбутта хаңа тигәтчилер эре билеген контроллубун тойдакы күн ай хаңа таңы кийкелер хорох күн уончалы хаңа кейгеллағаны уһун күні э, <laughs> э, бу остолтула хүребин мандык кайдахты голоролдон көрөбүн киме кара тогор бар булла бу он улар чал кудыкны күн вот атак би олар деме качество он он билин уже бар бары истүрәктәр иттен тегәлләр. Оғылар бұл бұл кәті арыттақты хияқтар тұлдан түспәтін, септара тұлдан түспәтін, гәнкелі кичайын тегер болан олар олар өп. Оған қалбіттер көні бей өйді өтөбіт, өттәгі елдері мәнді қағалалар оқыттықына, тегі хатылдар. Отеті саңа саба э, иннете, ол тостор иннете гене Хин оросхоттағы болды де. Оросхоттағыты. Итені бұл Ол нар Бірден улахан магнат э, акционерный общество дағаны, э, улахан тірліктелер Арай бір э, улахан көмеден нам энерге коммун энерго жентирдете 200 тыгынчыны бербите. Ол хамы улуккан карчыбыт күмдүгүн бердиле. Хет. Онна ана биге э, туох э, промышленный туох бупут швейный машина бупут, он аверлок бупут. Хет. Онтон ордугар материал бупут. Онна ана оттон э, үрүн халатта ханялдар бут. Биге медицина өлеһеттере же кырдыкүрүн халатта ханялдар киндер бардыр. Кеннер быллана переполиклиника бейеқа сүстінші Бирбите, э, детская инфекционный балығы Эми сүстінші Бирбите, әп ете самы ұлған Бис, доктор бір көмір әчілер бітеді. был онна бұллағана, че онна э, кәннеке бұл или бұл или э, иллера или Иллера күнеді. Иллера күн набасвискеттен хакастамыд сүз бүйін тенчага, фондан бас, сүз тенчага, тәнчеға таңас. Деті хамай әлбәқ оны билет чепчиге булла ол интернеттен иненен хүрдэ хадбахтаңыз келде материал бит материал бит келде иненен ол нар народ он берер бияка опцияның бири бары пенсионердер буллак битче иненен пенсионердер бигин кылдыр постоянный спонсордер бит пенсионердер Кемер кемере 5 тынча, кемере 3 мә, кемере 10 Ол кеннер күстерінен олар бұд. Хәп онна болланы ите осколалар эми э, оғылыры, өттін учиталар әңін онаман, ите музыкальный э, шқола бар, школа искусств. Элер болланы эми э, біле туық эже месячный ыяй булда ди эми көмөң оролдор уну тенченен хулубра хете курдук бир биче тергеле инча хатер бага бистмат эти көттөгөн улу битти гитти хулубра истенер массынаны хулубра эти төгөн аллах кем боларын көтөк самсыл хедди эти истенер массына оттан такатын иче оттан такатын иче онтон оберлозной боллаганда кенне төрд онтан такатын иче тенне агуонтан такатын ичени төлөмбүт уллубут чисто бебит үлелен аспыт онна үләли сылдер жонлык кыттаһан бутуллубут сүгей ди аха сүгей аха оны чебеяга түләгәтен чепчетер Түйербі қайсы сотын тұпсарары, үләбітін сепсетәрі, бараттан барыта бұғаста. Хабысталлар, құтырықтар, ұрықтар, нағырыққа, нәген оны әрейінен лапқалар, өбілі тұңақтарын қамнан қалбытты оны мен тутахатаан биликөннер хиктернгөннер хатаан эребегоннан тегеллер олох күстән геройдар э, ола бутабой унна били э, хасада тенки хангылы анаматах терил э? ол хим бал аджинрын халбах ол хим бал нати промышленный машина просто биека этергылы тух Айснады. Бүгін мен бир массаны келе жетіп. Те бихи кылгас тоқтолу говорит, онтон жа келер төһөмәк бет тоқтолу бар барыга, онон әйтелер кетен, аналар кетен бихиге ағыз эфирге фирге ылык бит бигени бир Байаны жайыга кыттар бирдой дулақтар бұд, кәлләқтеріне, қаяндағыны бұ үлі ден волонтердар қамсағындарын тарибаққа аспад. Ол күрдік оттон күннеті кәтер таңастырын тұттар тегейлері тінттен ұлан баралар. Волонтердар кейстенінлер баястыр бор босқо қатчылыр олар, маны білетен оны тоғылан белетекпін бағарыпын. бор босқа кәлбет, опысқағы ору күннете э, бир де өрүбүлө хоох күскө үлелие олор бүттилер аңа жылга үсүрү күнөрө бүттер онтун атын брахниктара аксыбакка бу иелер бит эбелер бит үлелие оролор онон хорсун эбелер иелер бүгүн биги студия бут мааны ылжыттыра онна манна э, бу токтобул бут кемигер үше байты кепсиллере э, ого көрө келем барам бут атын оголор бу жабыттен бебит оголор бутун көрбөп болду бут жетиң да бебит оголор бутун көрбөт иеннер бүтүн көрбөп болду бут дик Именно Оғылар, отты бәйбет оғылар бөтсі білі әлілер онына маған бараңын истен деннер көмөлөстен көмөлөстен онна онна оннан хай шуе геле э, э, хирге хажабын жон китте хирге кеп сетагын сетагын бұл Ага, жол вопрос бияқы қайдықты тайылы батақ. Табырым білігін. Ага, білігін дағаны бұл э, Ағы тақсы тақсыбет даже әбелер өйдөбеттір. Ол таптал э, бар бұйды. Әпте күн бүгінігердің. Э, самый састағы истенемет ағон бестақ әтеби. Ағон үстәқте масы масыбайдыр, үсі үйелер төтілер. Керелдер. Онына қоп ұрдықтар үйстенелдер. Бұл әйте ұлаққан спонсордар бұллан әбейгіні кітті бәйбітін кітті әжіндер мағынлары Әбетер интернеттен ол хакастағып біккенеттен төліқтірін сөп. Э, э, э, бар. Атак бейб дух шып Технопарк Якутия жетер бар. Технопарк Дзержинского сетті 16-та блок істен. Хүрдәғі үшіге Оже бүгін сенім ғаджан қалы жысатыр көйен бар бата ден ата қайда қара бар бүккихи бә кемері әжейбін ду балты бұнды көр жөмін қаларан барамын әрес күнім ден қолыр оның дегенар жонлар әме балдыр. Менен андар бұл олох бұгатын хүрдән талахалдар жандар. Э, біле дуғалын хыняна бітчендер, онна біле оғылары барар оғылар еле қарақтарынан көрілдер, кеннерге алғыстылар нетелілер, күстері күсе білілер, саналары ғырсадына білілер, өте тіргелі ұрақ айынан ерер кейеттон Эчелар дөбрән әрке хекенерін ханады тұғы ұс болыр, оны тұдды әкіркілерінен бейгі бейбіт сана бұтын, алғыс бұтын терден, иелие белие стинг Иеле, ага. Ханнар ысылдахан олархан, ханнар эмерген томарухан, конечно, оғылар болдақтары деп бар, жүндір. Бе бары оғылар бүтін кітті састы жүндір. Итеттігіт, бе бұл білген қысты оғы көрі кәлем барымыт қалан білген дұйдулықта жан дұйдулықта бар баққа олар өбіт етігітті. Ол аты бұла, күн айы кәле тұралар дейді, Құлыбыр бұл надер жүндір. Тинник курдук оттон күнгө төһөлбак кихикелери уонна күнгө төһөлбак тинник манды бу мөхөтчүгү беринде тагы. Ондан такка. Он жылы ондан такка. Эп ойлайм булларна билген бияк исинер жөндүр туктун ханадылар. Бу сас бу тохта мусустан устарыттанла пүстәхтик опскага оглар келер булдылар. Оны бәйбәдерден анараттан Украинага жен Ол истеген келендер манна самолеттен түйәтләм диәгә келелдер, келендер суйтраллар. Баччы чыгыла барабыт, оны білем белем гынынҗи. Һәм олын булларны мәридерин бартын берен бараллар. Мәридерин бартын берен бараллар. Размерларын, улыстарын, төбөлөрөн. Ар сорор булларны исенер масының аннаттан сразу манахан туран улан диҗе барачылары мен баа. Аты биен онны күттүк. Аха. Быта халлы, бирюге халлы диен. Оны кетеген олар олар. Кемнигер келен олар олар. Оны теген бері. Онна бұлланы қолыбыра өші бір туық өте еқі қолмаға хенге туық координационный центр ардеронна тартыр ол хүддән бия көмөлөр конечно абрал болар олонтан таңнан келелдер онна сен бир бейгиттен ылар таңастыра киндер кенере бу филисовай толстовка Оны кітті бұл футболка, оны кітті бұллағына бұл тактическі рубашка, оны мәчіп бет. Анда бұллағына артадығыр олық бұқатын ұқсал болатшы. О, жәйче, бәка тұғыды бері бір суық қыратық э, тоқты түсте бет оны ділдер. Мәчіп, аңырдас мәчіп де болдың ағалдыштыр. Бейға мәчіп нады Табыл бұтым қаяндарны болықтақ жен, қырдық маңдық бір-бір тұттан бір керен әмін бәчәттетем жемен, олығы қарыс қалын бәчәттетем жен керен әмін ханатым. Аты қарыс қалары болуды, тылда туғары түрген мен конечно. Салақтан бөҕө буллаа дия сахаң сирекете херген ити тыллары э, ону оголар быллагына сүрдәгән өсө Украинага бир ул бияка бир ул бутыр манык бір Әтей. Биле бара хаҗым. Бұл мәһәчүге мәнник онлык бар ите. Аны Да, да, да, кете дөрү. Ол ол мәһәчүге мәһәчүк туалыр дибит. Харскал. Һәр харскалдах мәһәчүк онын бұл бул батак тиде хана хәне мәһәчүк да таңстал ди. бұл бәйде бу просто мэлэх эр кохунжен тухайыра курдук би э, тухтатак сүрдак битчи. Оны булларна эти олаттыр бэлере эр қоғын комплектен аттандыр. Бэлере ди. Бэлере. Онан нуру тат. Эп аны туран булларна қоғын эр кохун булларна э, мәчүк бек булларна э, сахарин кене болар. Бейқан баттан болар бұл бейли сылахан кене мәчүге демит. Ол курдук бейге бирген түет улуна жаммыт мастер-класс бир биппит. Вот улустаргы төлене. Мастер-класс бир биппит түет улугунан онна барыларга рэппиппит бул мандык э, туох мэхэчик тоңустуң ден бу қасырын сирин жакталары мэхэчиге болду ден оголор бутугер э, оны ылынаннар оттон берген э, кракыралан істенін эрелдер оны туох үһэ билүттен басма басирева ден сүрдэ активно киһи кэлэн күрді нэдери курдукулерэн барбыта ол үлэн кэлэн баран баран олох букбарын ағай йоккуду киһигер бээтан тахтиен сыахтарынан Уровын хамандык сумка э, өтөм хәчи коңостон. Эме бу хуруктар киндерен оғылыр көрдүм этенерер. Уже хаста комплект оңордо. Бүрдәк тух пай, хыту хыту эме тух пай ки Ото улустар осенен төһө кытты халлары. Э, улустар буллана бие кытты кыттыһын. Э, Мен халыстар бияны кытты сыйлар олдар. без бу просто э, аны Ол енене э, постоянно кендерге үтерде бит, он тука бутын кендер теген ыталар. Мен халасты хүндәк чимне жоннор. Тохтурга гытажып. Тохтурга гытажып. Опсынан эти мен халасты дәк улхан Э, сырат. А, э, э, сунтаргати еммит э, мастер-класс бирбиппит, онна хеттон далбар хотон Хеп, оны буллана бир күннәк, конечно, мастер-класс өркей кыйнына хиджибап буллах битчи бихиме Онна бир күннәк мастер-класс, онна выкрайка бутын баратын тутан Онна үрдәңәһен э, интерьер гидлер э, таттылар бұлдан өтін э, теген ыппытаңстырын көрбеппет ол бир ол кәтен келә дивде онан қолы бір бұтын бер бүтүн үтүктәннәр ұлыс улус улус барта эти огоба тохтартан тутулуктах жалталыштан улус жалтыда. Аманык галны көргені бұл көрәтші итітерен бағаста құрыдар бір білен білен жаблақ етті. Манык тені итер бұл көрәтші басауынан. Маны хақар олалар ду әбетер кемеха бағарар тіксен әп төлен. Кемеха бағары болады. Тоқта миннеттен ең кәделдер мұшағылары. О, хаха хриттен байыстырғы болады бар, та? Хаха хриттен, хақа хриттен. Оны че басап көтоқ тені италар бит. Опыскаға кәлбіт олынан мен ол барылан итеқпін сөп төлен. Хух, онны кыланы паппыт. Кылдары эбите болар барыете. Э, Кылдары эбите болар барыете биге э холобра келен э, хакас бир бит оглар бүтүн эре катчыбыт билигин. Хеп санналарга кетерден табыт. Мәҗиптер көргән. Тух анара тахиндер огларга кәйнек пап. қалан қалыға ден, оны бейеқі бұлланы манна. бұл әр қоғынлар кере анамыт тағыз. Манна гражданка қаларын өптебе. Андық па бұл э. аде. Оннатын, онны күстәк үліға әдер аден. онны... Оты бүйіңі Бүйіңі бұлланы әме қартшы. қартшы материал. Хәп онна бұллағын отон швейные тух промышленные машины, производственные машины надо, он или э, Истинен бағалақ далбар құтыттыр бияға келендер далбар құтыттыр бұл бадақтар бия қосы дәделақ кем арбер құқылып кен өйлөқма кейте келен истен олар кені бұл ана олық істемеді бәді темір Э, бастан киререгер ал бұна дым дир білінер білеген антодан э, истен ағым дойден не бар кейін боланы ә истен әбін дебеді оны истер болда деме бейкінені ә, көстем разы ә, сразу көстем алам бербеппіт дек ехебет ә, да олорон онто көтүрөм көтүрөм ден турган мәтү көтүрөр онту кайын деген деген хим билгин үзе тегер бу бу патта олах бүтер хан неделеннен бүтер бита за то кинен бу бұда <laughs> курка тегер бар эфирге тағырыққа істебет Алло. Алло. Үтөке ханан? особый ребенок э, салаячы табын. Бихиди бу э, инвалидтер кертажырыктына бут, оно арича улхан сетка э, швейный мастерскойга таңыз Мақталы Э, мактала хами лохан жалын оңор хажарып кет. Э, хүддәк надалак жалын дигән технада онно дөшейти. Яннык. Ата бияха келленер. Э, женска блок ыс. Телефон мут номеры агыс 914 110 39 12. 39 12. Это без сих по телефона. Хеп, эти телефоны кем химбирлетер постоянно лдар. Это тогож частан кейс это сейчас кылы э, рин. Хеп бияка, конечно, на сыстанстыр балдар лдар джоннар, эмес этка жондар лдар атчылар. Ожо билен нак маскит э, маскировочный сеткалар ортут. Беге маскировочный сеткага или бити бетеш. Хеп бия олар бута качык. Хеп дегене онны кана бар. Бұл бидин сайын болды, Ол бур бут технопарк ол бура кенкум. Аныча олох көрдөрен хия кайдык булар. Анытаулар. Ити бұл анал байынны жайы бола турар херигер хыртакпыны мен хилжерим кемгер. Ити бу билген ымы егер бихе халламы тургаманнык бу боларын курдук кемете итим укулун тутар гавуллага ди онна каюя мандык сайынгы тухкан адиенерлер те холура сайынгы форма она хайынгы форма ло койтан херди она холур келенер ди баралары бу эги тигерге толох нахан хамы ола ханна дилактаңыз болон сөйт аны мантыкайын биле нучел так лишний бол бат ордук бол бат ордук бол бат вот бердіктеріні дағаны оларытта хаджан кетерге түһө бағара. Бәлі ділі дилдері. Бәйін каматтыр бәдір кәлі хәді біттірі, аспысыры кәлі хәді біттірі, бұны біттірі. конечно, бұл Оның олық мантан таңнан бараларына дейін біттірі. Сөп көрәтчіні қыл бұбыт, эфирге тахарды бұт, олар бұл көрін оларын ұлықын қайғы бұт. Раба. Сөп Бұл олар бұл көрін контрагынан барар олаттарга тиеннер индер хакастан тиктерен форма лахтарын хеп то сөп сөп ким багара бар заказтарын самое главное вот. Хакасты бер батақтары қайыбыты. Таңынлар ауыт әміске кейрен кәлелілер, Оны хем бір тоқ барына хем таңынлар ауыты. Олора, хасын баранлары бітегінде. Бүтін Бұл 12 оран берерлер, қантан өрі туғар аттараллар, Татьяна Александровна күшкө үлелерді. Аяс күшкө үлелерді. Бияқы Әді көйен Татьяна Александровна бәйті көйен істеммәт. Әп оғынан баран кені бәйті педагог. Бірі э, оголору сокку чокка жер Бұл э, ити бу кумагалак ол Розалия Васильевна э, Татьяна Александровна булана именно деп атарачы курдук э, инненен килбейте педагог инненен булана жөндү кытта бир э, келбит оголор кытта нажидик кепсетер көлүнү көргөн түгөр бий кымал бүтүн эми жаре <laughs> Тере сөкөрөтчү бар. Эфирге тахарабыт дороба. Алло. Итөке ханан? Аха, алло. Истебет бахалыстаханагын итигин. Аха, бу каңалыстын эребит манық жана ыйтылақпын бұл далбар қостардан қолоры мен тан истенебін сеп оны әйге эге бұл кырыллы бұт қолора белем бүкрай каналан жебір деген ағалабы тарафын септу келер бұл мантан олан барын же сеп сөп. Сөп. Урпуллатан агаяхол 10 метребитин сразу бебип буханды гәрәтү, билим болаты фон пандамбас, хатчы берен, хатчы хакастарлы битте таңас. Оны бу Ирина Горовнан хадба оны уже бухан билем нәбитте, калялыктары төпүр. Э, чоны хиттен келин төһә барылыкты. Отакаджик ол хаңластан жетиттен утуттан баран хабап була дөннө баран Оны Анны Оны Анны каналла. Прокурорска айтты бабушка лахпытын. Аны бу етсенер кереңердерге хамлас төлөнөр ду дебиттер. Беге багат төйтен сыдя бут, беге бит доройбут, усаттан, биремевта таптарынан. Беге систе ис сүрәк бор борбус кылды. Аттан аны үле биреметеден барды. заказ кирбит тагын кайын даганы бүдәрен тагындаран оғаны тахтахпыт. Оны ти телефон номерін сөкір дүрек қарып, халысты оны телефон нөмірін гір э, сурнан кеме қолыр опускаға келбит оғылоқ э, жон э. бұ әдеттен мен оған батчаға келер, тұбайынан хер, оның кене қаманды кіріз мерінде болу неме хөп бұлға дей. Оның жіне мер хорнан кеме хордық болу. Сөп көретші бар, эфирге тахарды бұт, істебіт үтіо кәйінен. Алло. Алло. О, біздің қалла. тұтағыз тауған сәттер еңкілерің Аны маннык тен итыллар нахалбахтер, наха жылынан жарғырағаттен, Запорожияға посылка ұйы ұйынан айынныр Донецкігі, Луганскігі сотырға тұры терделерін көребет ете Итенден мен мет еқпен Запорожия үдді Бұл тиер көмет тиер олды терек пумут өргүлелер болот деп дак күстак улага жаллар бит кырдык күнгө 700 километр да ырак сирге айынан келелер аны биле кеһе каллан караңардагына айнабаттар ол иһин күн сырдыған батта сыр долах әддеттен, атта әддеттен, күн тақсатын кытта төттен бестен хомунан күнүс үскө генере дире хеджалар биле хогуру дуйду улла кия харанар онуха бара барах санкелектерин ады негенен биле запорожа бара булактарына бараллар ыйга билдек кете ол гына ма конурду биле утуярды ары түһен онон аралар була жол хин итини ми биһиги э, көрөчлөр бит хөпкө өйдүргүтүгөр биһигин ырабыт оннотон никтен көрдөһөллөр даганы онна кинилер эпиттериттен өссө бири этихпин багарабын холубра адрестах туз посылканы Бұл боллакка э, бу оголоргу терүнөмердирин болбакка ытыр киһи бээтин нөмерин эми хуруяра нада тоғы детаққа қолыбыры кеділер нөмірдерін дулар тектірін сөп сылжар хиддерін адрестерін дулар тектірін сөп индеген біле аймактары хебаска тахсыр булактыр. Ол нөмерге эриген қаған битек нөмере, нүтек нөмере ханныгы оны гитин эген ден құрдық курдук бул өтө. Аны течи э, тустах адрестагы Ажынкезе э, э, улусы онус нөмерге рылалар оллор. Ден өсө тагылан билети хаманна дагатан. Анын этени билдири курдук этебит. Жөкөрөтчүнү хол бұт, эфирге тагыста өтөк әнен. Алло. Алло. Истебит өтөк эхенен айтуке Мхм, бахалыста. Алло, истебет, истебет, аха, телевизоргын кытчат, телепеннен кепсет. Мен э, эти билгелелерге жөгелер бүн көрөн дәл бүйірдім, бұ тампаттан Антонина Зонды бұл. Э, э, Левина. Левина. Левина. Тополина Левина. Левина. Привет. Привет. Привет. Привет. Танина, Анна, привет. Стелла Роман, привет, Тарин. Э, просто юрдим ағайды. Тәңгі сүрісігі диман еңген. Біздемет дейін. Балкен. Аңсылағын. Эти... Дейбар. Қаңа тием мен оттаны. Хыннен я хамил махтал, Эти... Антонина Левина. Эти томпота Полина итенедер. Э? У, рахтын. Кені бұл ана туақ бейеқі олуне итенелі біте. Оны бұл мұшыстыр гыдлы қас күнін ақсын керетелелен бар біте. Улаққан мастер. Э. Кені тириттен э, тағас, тириттен били тапаринный таба дөйдүтө булдага деген эбеннер эбеннер олокчуйбут бүрүн дөйдүлө сагаттан бардым бардым ден келем бара муустар гылы халбыт жонноргернер бә тохта кырытык мында көмөдө хүм калан ер калан ер эгер билет тойда хана үле оны бете көрөр жоннор оголор Ире қарағанан көрер, оны бүтігер болдағына кені манна э, бұстапкаға Москваға кені туғын э, оңор бұт үлелерін Москва жақтақтыр еді, ол әрейін тоқтау бұты. Әпте онан э, тоқтанан же Москваға бір бұты, онтан ұстынымды дұлапты. Сәбітше білген береме бітті бүтенлер, онан бұқы бағалыста <coughs> жомутуер әрге біте бігі білген туға те біте, онын тұны еққа самы сүріне тоқ көмен адыны, оның түмі күрдік әте еққара. Эп, холобыры бейеқа ортотнан 500 тыынча күрдік үйгі. Таңыз керері сумалаққа холобыр интернеттен акастанлар бұллаққа холобыры э, бейге. Әче күрубайдық мандаға аған күрдік біне хен хүштен таққан оғыны хен тағынар ебіп. Сөз төрдөнчі бүйінші. Сөз төрдөнчі оғыны истенер жөндөрнадылар, истенеңнер. Эти түліпен немерін үсі тахариққа, онна кыттен бағалақтыр, оныттан көмілген бағалағы жан қаяндағын әрен терің Бүгін қаянда хеге аққытын аттан тұрамақтан ұқпын бағарауын әрені Александра Василевнаға, Айталина Галина Георгиевнаға, Онна Астана бұд, өте өтенің төндерін ұмдыман көрсі қадері.